Vale. No es de noche, pero vamos a, jugar un juego de miedo. Voy a ver si puedo ponerlo en español. Juego nuevo. Vamos a darle. Vi la película el otro día, la, la nueva no, la original, la primera. Y estuvo guapa. Lo que no vi... Hostia, está muy alto el volumen, ¿no? Peter Shannon, desaparecido. Vamos a la búsqueda de Peter Shannon. Gameplay, gameplay digo, sí, gameplay. ¿No? Todavía no. Seleccionar un color del pelaje. Míralo, que puedo seleccionar el color del, del pelo, del perro. Un mm, barrito negro, me gusta, me gusta. Color del collar... Mm. rojo. Un color de ojos azul. Me gusta, me gusta. Ok. ¿Y el personaje? Ah, vale. ¿Cómo le llamamos al perrito? Ah, se llama Ballet. Bullet. Parece que han empezado nosotros. Vamos en marcha. ¿Qué pasa? Ah, vale. Joder. Empezamos mal, ¿eh? Vale. En el maletero hay un walkie-talkie para ti. Además te dejo una foto del niño al que estamos buscando. Llama al Series Landing por el cual, por el canal 2 cuando estés listo para unirte a nosotros. Os ok. Pues ok. Vale. Walkie talkie. Ah, ah, bueno. Pues y ya está, ¿no? Tu perrito, ¿qué te pasa? Vale, Walkie Talkie. Canal 2, decía. Vale. Vale. Eh, yo creo que aquí ya... ¿Esto qué pasa aquí? Una foto. Una foto por la cara. ¿Esto? Venga, vamos, ¿Y le, ¿Y le, gustaron la corchuela What the fuck. Ah, vale. Pues me he rayado. Digo, ¿quién es ese tío? Pues eso, le interesaron la corchuela y bueno, han hecho un juego y todo. Yo me he quedado loco, vamos. Vale, esta era la intro. Hostia, qué guapo. Eh, <laughs> ¿Habéis visto el signo? Que es el logo de... Por cierto, voy a, voy a cerrar WhatsApp. Bueno, gracias, Ray, por poner... Jugando de Witcher 3. <laughs> Voy a aquí, cerrar sesión. Vale, vamos a darle. Hostia, he aparecido aquí en la roca. Ah, no, porque me he tirado, supongo, ¿no? De aquí. Me rayó el sonido de WhatsApp web porque parecía que era el mío. <laughs> sí, por eso lo he quitado. Lo he quitado para que no raye. No hace sentido esperar más. Voy a llamar landing. ¿Puedo darle, hombre. Vámonos a llamar. Vamos a llamar. Vale. Vámonos. Llama. joining the search party. <laughs> Sí, me afecta demasiado. If you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullet's with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your uh, health issues, they're, they're not gonna be a problem? sir. I'm not gonna screw this up. Not this time. well, all right then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over now. Well, time to get to work. Venga. Eh, esto me ha recordado... Eh, de hecho, la última vez que fui a una montaña y a un bosque... ¿Qué se escucha? Ballet. ¿Dónde estás? Te escucho pero no te veo. ¿Dónde estás, Valet? Aquí. La última vez que fui a la montaña casi me mato. Y de hecho tengo... Eso, no voy a subir por la laderas porque... De hecho, el dedo este mm, ya lo puedo casi cerrar al completo. Completo, me falta como un 98% de poder cerrarlo sin que me duela. C para Yomada, vale. ¡Eh! ¡Iru! Ah, ¡Vete para acá! No me puedo mover. Vale. Hola, buenas tardes Este es Vale, tu perro, y tu mano derecha. Escuche su ladrido y observa su lenguaje corporal. ¿Puedo acariciarlo? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Valet! ¡Vámonos! ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? Como haya encontrado. Vale, ¿esto qué es? Perfe, perfe, perfe. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Pero acaríciale de verdad. Acaríciale. No la acaricia. Será malo, Vale, si por ahí han buscado ya. Oye, por aquí. Que han buscado ya por aquí, yo qué sé. Cállate, Ingrin, ¿Qué? El móvil. Menú. ¿Qué es? Porque estaba muy pendiente. ¿Te pasa? he ¿Encontrado? ¿Qué tiene? ¿Qué tienes sed, maldito? ¿Me has asustado? A busca, ahora busca. ¿Qué te pasa? Dime. ¿Qué encontraste? Por aquí. Es una cueva. Una cueva. ¡Corre! A ver. ¿Qué traes? ¿Me puedo meter? ¿Qué puedo por ahí? No. Ahora que me traes. Una gorra. Holy shit. Eh. Muy, muy bien. That's Peter's cap. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Para enseñar el objeto a paleta. Rastrea. Dale ahí, vale. Take me to it. Ellis to base. Found Peter's cap. You, you did? Well, great job, Ellis. Just stay where you are. We'll join up with you and, and keep searching from there. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted. Over and out. Ah, vale. Vámonos. Te sigo, te sigo. Espérate, vale. Espérate. Me ¡Ah! trae recuerdos. Esta caída. Me caí el bosque. Me he matado. No, ya me he ido al backrooms, al mundo de la... <laughs> me he ido al mundo de los backrooms y ya está. Nada. Bullet. bullet. Bullet, where are you? ¿Me escucháis? Bullet. Cállate. Where's that dog? Bullet, where are you? Nada. ¿Puedo mover? Vale. ¿Puedo ir por aquí? Me caigo, ¿no? ¿Me dejé ir por aquí? No. no not A ver, camino creo que es por aquí atrás. Uh. Ya está. Ya empezamos. Ya empezamos. Por aquí no es. ¡Cállate! ¿Pero qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? ¿Qué? ¿Por qué se escucha como flechas? ¿Vale? sí, sí que. Alet. Los susurradores. Mm. Ahí vienen. Ah, Hola, Alet. Don't leave me like this, okay, buddy? I just I, can't be alone out here. Que me vuelvo me vuelvo loco. Ven aquí, Valet, oh, que te va a acariciar. Good. Te iba a acariciar, vale, pero el juego no me ha dejado. Oh no. Te sigo. ¿Por aquí? ¿Para dónde? Ahora ya. Te sigo, te sigo. ¿Otra vez, Valet? Venga, otra vez. Uy. Uy, Valet. Uy, Valet. Hey, hey. Uh, hey, Jess. hot hmm. no it's Si uh, yo te contara. Uh, Me said i'm fine Tranquilo. Nota. Tranquilito. I think I saw something. I gotta go. I'll call you later. <sighs> I'm sorry, Jess. Bueno, la película se perdían y este tío seguramente se haya perdido ya. ¿El perro, tú crees que el perro lo va a devolver para atrás? No creo yo. Encima... Encima ya es de noche, se ha hecho de noche de repente. No lo entiendo, ¿eh? Vale, ¿dónde me llevas, eh? Vamos corriendo. Tú sigue el caminito, vale, ¿eh? Holy shit. Eh. ¿Esto es? Para adelante. Campamento, sí. Una, una videograbadora. Una cámara. Holy shit. Holy shit. Hay un perro por ahí. Ah, no, un búho. Holy shit. Ellis, maybe you should... No, I'm fine. I'll deal with it. I just need a little more time. La cara no se le ve, eh? Ellis, what you need is help. I could have managed. Ellis, I can't do this anymore. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for five fucking minutes? Jesus Christ, Ellis. Do you even hear yourself? <laughs> yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. You know, sick little puppy for you to look after. Ellis, okay. Get over yourself, Ellis. ¿Qué se pasa, tío? Oh yeah, there it is. There it is. ¿Qué se pasa, tío? Ellis, Liz, por favor. Joder, Ailis. ¿Qué se ha pasado? Se ha pasado el tío. Te está llamando Jess. Pick up phone. No. introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. Ay. A lot, just like you. What? Sir, I, I can't. Míralo. So you got something else going on right now? Just take the damn dog, Ellis. Yeah. Yes, sir. Que le salva la vida al perro. What the fuck? ¿Qué ha sido ese último? El perro le salvó la vida. What did I? Did I pass out? Es como Daryl. Me recuerda a, a Daryl y al perro de Daryl. Se ha quedado dormido. Se ha quedado dormido, tío. ¿Cómo te que quedar has dormido? Te pasa, Valet. Oh. How did No sé. Hmm. There's a tape inside. Might as see what's on it. Venga, dale. La cinta roja te permite manipular la realidad. What the fuck. Hostia. Puedo parar. Hostia, mirad. Si le doy aquí, el niño... Hostia, qué guapo. A la cinta. El vídeo. Eh, ver cintas. Vale, ¿dónde estás? Aquí. This wasn't here a minute ago, right, buddy? This tape. Did it just... Por aquí hemos vuelto antes, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Destruir de qué? ¿Destruir no? Olga, ¿cómo que Olga? Ay, no quiero jugar más. No quiero jugar más. <laughs> favor, ¿eh? ¿Ballet? What the fuck? Mirad eso, es que parece alguien, ¿eh? Holy shit. Valet, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, que no te veía. Otra vez. Pero es que he visto otro. Arthur. Pero por la cara, ¿no? Sí, de verdad. Pues yo sé que el juego está hecho para dar miedo, pero es que me da mucho miedo. Y menos mal que es de día. ¿Qué cojones? ¿Por qué se me ha ido esto para arriba? Para peta porque tiene que cargar la zona. Ya estamos. Ya estamos. Fallando la linterna. ¿Qué te pasa? El perro se pone nervioso. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esta mierda? Ah, quemado, vale. Otra vez. What the fuck, ¿qué, qué, esto qué es? Los jumpscares, esto de mierda. Oh, it's the base. Near a dead white tree. First I've... Oh, great. He found a tree in a forest. Oh, Sheriff, this is a joke. I came here to look for a kid, not this moron. That's enough, Spencer. Yeah, that's enough. I'm going home. Keep us posted, Alice. Uh, over and out. Que también Ale, Alice le ha dicho un... It's okay, dude. What the fuck? It's hey, lucky. I think we found the ravine you were talking about. Any updates on your side? Ellis. Yeah, actually, you know if anyone's ever done any construction work out here? Like what? Like reinforced concrete, foundations, or uh, trenches. Trenches? Well, there hasn't been any military presence in these parts since the Civil War. Ellis, are you... are you sure? I know what I'm seeing, Lanning. All right, all right, it's just... yeah, we're gonna look for that campsite and the... Uh, and the trenches, or whatever they are. Over and out. Quiero me another. Vale, vale. Guess we're not gonna find out. ¿Te imaginas? <laughs> a la primera, ¿te imaginas? Sin tener ni idea de la combinación. La adivino. Venga, te hago caso. Esto parece una trinchera, ¿verdad? Joder, qué miedo. Ya estamos otra vez. ¿Qué es esto de aquí? Ya. Yeah. A candy wrapper? Really? Come on, Bullet, you can do better than that. Go on, nothing on this one. Venga. Vámonos. ¿Qué ladras? ¿Dónde estás? Aquí. Oh, una cinta, vámonos. Vamos a la cinta. I found a tape. I it shows the man who did it. What? How did... Wait, a tape? In the middle of the forest? Alice, are you serious? Yeah, the, those tapes, they, they, make things appear, but there's no time landing. We have to find the kid. He's in serious danger. Ellis, even, even if that's true, I, I can't let you go alone. We don't have much choice. Look, I won't do anything stupid. Venga, déjame pillar esto ya, hombre. ¿Vale? Huélelo. ¿Qué te parece? Dale ahí. Vámonos. ¿Dónde está? Vámonos. ¿Para dónde? Venga, vámonos. La verdad que sí. Mm, no me parece bien, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bullet, Bullet. ¿Dónde estás? Para allá. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Se me lía. Bullet. Por aquí, por aquí, te escucho, te escucho. Aquí estás. Uf. Aquí, aquí, aquí, te veo, te veo. No, la linterna, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?